चूड़ा खनके के के मटियारा पटोला बन के गन्ना दे विच पिपल पटियां पाही चूड़ा खनके मेरे सोने सोने वे माई मेरा किथे नहीं after 的。